алюминий ядролору нейтрондор менен бомбаланганда натрийдин ядросу жана альфа бөлүкчөсү пайда болот ядролук реакцияга чейинки массалык сандардын суммасы ядролук реакциядан кийинки массалык сандардын суммасына барабар экенин көңүл буруңуз заряддык сандын суммасы да өзгөрбөйт